Kom ons lees die som. Reg, nou wat kan ons doen om die antwoord te kry? 23 42. Wat gaan ons doen om die antwoord te kry? Ons gaan nou vandag gaan ons eers die ene bymekaar sit. En dan gaan ons die tiene bymekaar sit. Wie wil vir my die ene bymekaar kom sit asseblief? Of waarmee? hulle daar neersit, né? Almal saam. Hier is die 3. Ja. Dis ek jou help. Reg. Dankie. Dankie Obami. Wie wil ons al die tiene bymekaar sit? Dan langs aan die ene. Janey. Ons vat eers hierdie. Regel al Drie. Drie. Vier. Vijf. Zes. Dank je, Shanay. Prachtig. Ons het nog gesê hoeveel een het ons? 5. 5. Wie kan dit vir ons neerkom skryf? En hy sê hulle kan kan ook sommer vir ons die 10 neerkom skryf asseblief. Ja, dan ek het 12. So nou gaan ons die 3 ene plus die 2 ene gee vir ons 5. Skryf dit. En hoeveel 10e? Die 2 10e en die 4 10e gee vir my hoeveel? 40. 60 of 16e, né? Pragtig. Hoeveel tiene het ons? 16. 16e, mooi. En hoeveel is dit altesaam nou? Die 5 ene en die 16e gee vir ons altesaam 25. Kom ons lees nou die som. 24 plus 22 as jy dan kan. Wat het getel is hierdie? 24. Kom ons lees weer. 3 en 20 plus 2 buy a donkey.